родной, родная песня наша, туда, где мы тебя свободно пели, где было так привольно нам с тобою, там под сном Дремлют горы в облаках. Там так ярко солнце светит, Родные горы светом заливая. В долинах пышно розы расцветают, И соловьи поют.